Ngubani apha eklasini onondinika amagama owaziyo wena ano b? Phakamisa isandla, buyalazi igama. Phele, asigcobise. Bukha. bukho unyanisile ukhona ub kubukho masitshona ubukho bukho unyanisile good asigcobise akhona abanye soziyo khasipele ikhwezi uyabona uyabona very good likhwezi ukhona bani ub ubani ubu ukhona uyabona khasiphe lokugqibela liso lethu uyabuza uyabuza very good liso lethu uthini uliso lethu uyabuza uyabuza sithe uliso lethu lelokugqibela sawugqibelisa ke elokugqibela manyanyani ngoku ndiyabona umisa uba niyawazi la magama anobani ano bu kha sibe lokugqibela elokugqibela esafumana kumba kumbasa ubuso intoni ubuso ubuso unyanisile ubuso good bantwana bam la magama nimthe wona umisi anawo ubu Mamelani ke ngoku, uMisi uzanipha igama lakhe libe linye, lelethu. UMisi uzanipha igama libe linye, elakhe naye azenzele lona elinob. Baleka. uthini sawucela umpendulo uyoma kula kona mpendulo usibonise umntu obalekayo uyofika phaa emnyango hlala kahle zezemisa zakwazi ubaleka kakuhle umpendulo hawubaleke mpendulo uyofika phaa emnyango wenza ntoni upendulo wena ujonge kumisi ne sakubonisa ub uba ubhala kanjani wonke umntu ujonge kum umisi uzawuza ngomva kuni ne zawujonge ebhodini wena ujonge kubani nakumisa ubhala ub xa sibhala ub masiphinde uqala phezulu wehle ujike nyuke ujikele masiphinde qala phezulu qala phezulu wehle unyuke ujikele masiphinde uqala phezulu wehle unyuke ujikele ne ndizawukwazi ulibhalela ngokwenu ke ngoku good bhala phezulu wehle unyuke ujikele phinda Phezulu, wehle, unyuke, ujikele. Phinda phezulu. Phezulu, wehle, unyuke, ujikele. Masibhaleni ke ngoku apha esandleni sakho ub. Uqala phezulu, wehle, unyuke, ujikele. Lo usemveni kwakho, bhala emqolweni wakhe. lo bhala emqolweni wakhe bhala emqolweni wakhe up ubhala ubu yiza buya mntanam ozabhala oh sebhala bhala ngubani ozobhala emveni kwam isimtshayi bhala emveni kwam isimtshayi anam bhala emveni kwam isimtshayi phezulu unyuke phinda unyuke unyuke ujikele phinda qala phezulu wehle unyuke ujikele phinda qala phezulu wehle unyuke ujikele uzobhala lo ne wenza bhala lo wena uzobhala lona wena ubhale yena ne ha awurayithi uzobhala yena wena wena uzobhala umisi ne hlala kahle uzobhala lo ne wena uzobhala yena ne good masiyeni ke ngoku e eh, mntanam sithini qala phezulu phezulu ne wehle unyuke ujikele siyavana phezulu wehle unyuke ujikele ne good masiqaleni ke ngoku bhala kulo qala bhala kulo usemveni kwakho maphalu thethe xesha ubhalayo phezulu wehle unyuke ujikele phinda phezulu wehle unyuke ujikele phinda phezulu wehle unyuke ujikele bhala emqolo bhala emqolo bhala bhala